Lá vai! Estimulante ativo. Fumaça ativa. Abram o céu! Bloqueando visão. Bloqueando visão. chegando. Sombras viajando. Eles vão fugir. Subindo. Cuidado aí. Bora lá, time! Pega ele. Lá vai carga. Lá vai carga. Lá vai carga. Ali. Cuidado aqui. Quando eu mandar. Tô de olho aqui. Me ajude aí. Uh. Ao meu sinal! Cuidado! Vigiando aqui! Socorro! Dardo de choque! Decolar! Revelando área! Encontrei! Eu sou o caçador! Cegando! Explodindo! Cremou! Vamos nessa! Marquei. Quero um, ca quero um cadáver. Avançamos ao meu comando. Vigiando esse ponto vigiando esse ponto. Cuidado! Não entra é no caminho! É o meu comando. Vigiando o local. Socorro! Cuidado!